Дорогие друзья, позвольте приветствовать вас близкой вам Беларуси, в столице, городе Герои Минске. Вы приехали на свою землю. Вы должны знать, что Беларусь – это родная земля не только для вас, близких нам территорий, географически и культурно, и как угодно. Но вы должны понимать, что Беларусь – это страна, которая в наибольшей степени сохранила все то, что нужно было сохранить после распада той великой страны, в которой мы с вами проживали. Я не буду лукавить, скажу откровенно, что встречаемся мы с вами в непростое время, время сложное, но время огромных возможностей, огромных возможностей. Ну, наверное, нам надо было пережить этот период, чтобы понять, не только э, в какое время мы живем, но и как нам развиваться дальше. Думаю, что последние э, несколько месяцев, может быть, год, полтора, серьезно нас отрезвили. Мы поняли, что спасти себя, защитить себя мы можем только сами. Никому мы не нужны. Мы это раньше поняли, сейчас и Россия это осознала, наверное, как никогда – и мы готовы не упустить это время возможностей при всех сложностях, которым мы сегодня подвергаемся. Прежде всего, это экономические, финансовые санкции. На Россию больше, на нас, может, чуть меньше навалились они со стороны наших, как было принято говорить нашим старшим братам, со стороны наших партнеров. Вот какие они партнеры. Но никто в этом сегодня не сомневается – что мы не просто выстоим, а возродимся, как э, феникс из пепла. Нам в истории не единожды приходилось это делать. Не хотелось бы, но нас поставили в такие условия. Вы знаете, что текущий год у нас год исторической памяти. Мы этому придаем серьезное э, внимание. 20 год нас многому научил, и вас тоже, 21 год, а может быть и 20 -й. И вот этот опыт, горький опыт, пережитого нами за последние два года, дает нам возможность не потерять ориентацию на будущее. Э, я часто э, шутку говорю, но это не шутка, э, что вот эти сложности показали нам, кто есть кто, и подтолкнули нас действовать в том направлении, в каком надо было действовать давно, даже после распада Советского Союза. Знаю, Олег Владимирович, вы посетили вчера мою родную заставу, 11-ю, но это удивительные места, это наши места, это места героической памяти. Э, пограничники достойно там сражались, в том числе и застава Кижеватова. Оказывается, это земляк ваш, да? И это был героический человек, э, застава Кижеватова, была известна всему Советскому Союзу. Это была лучшая застава Советского Союза. Кстати, а я служил в пограничном отряде, тогдашним Брестском, лучшим в Советском Союзе. Тоже приезжали учиться там, но служить в таком отряде, конечно, не дай бог. Потому что ответственность жестокая, я часто вспоминаю, Леонид Ильич Брежнев едет на запад, он на поезде часто перемещался, останавливаются нас. Но оттуда это точно, он всегда заезжал.